La journée découverte, euh, c'est une expérience ou une possibilité pour les élèves de faire la connaissance euh, d'une entreprise en soi, mais une entreprise aussi qui travaille avec la France ou qui, mm, voilà, qui explique comment ça marche, ce qu'ils font. Vieles voyez, also Sie sehen, also wenn Sie sich daran erinnern, in der Belüftungsanlage haben Sie ja das Wasser gesehen, das war ja ganz Ja? Und durch das Belüften und die Oxidation im Reaktionsbecken bekommt das Wasser so eine leichte Trübung. Nous venons d'une école qui s'appelle Kant Academy. C'est une école d'enseignement professionnel. Nos élèves deviennent secrétaires bilingues ou trilingues. Ce sont des assistants commerciaux. Très intéressant de découvrir une entreprise qui euh, travaille avec euh, une entreprise en France aussi. le directeur a expliqué toutes les choses dans cette entreprise. Bundesweit 120 litres, jeden Tag, jede Person. Près de 100 euh, millions de clients, donc 5 000 usines pour le potable, 3 000 usines pour les stations d'épuration. On est capable de construire des réseaux d'eau ou des réseaux d'assainissement. Ils peuvent choisir un stage ici, à Berlin ou en Allemagne. mais il est aussi possible de faire un stage, de passer le stage à l'étranger, en France, en Angleterre, en Espagne. Ähm, interessant war, dass ich viel über Wasser gelernt habe und dass ähm, mir alles gezeigt wurde, ähm, dass ich wirklich einen Einblick bekommen habe in dieses Unternehmen. J'aimerais euh, travailler dans une entreprise internationale ou ähm, faire des études, peut-être en France aussi. Ich würde ganz gerne ein Praktikum machen in Frankreich, ähm, nach meiner Ausbildung jetzt oder in meiner Ausbildung. Eventuell werde ich mich hier nochmal bei Veolia erkundigen. Die Chancen sind ja dann da. Mal sehen, ja. Es ist C'est important d'avoir euh, des jeunes die euh, parlent plusieurs sprechen. Für unsere entreprise, ist euh, es eine chance euh, de gagner Euh, en contact avec euh, les étudiants, avec les élèves. Les jeunes sont très importants parce qu'il y aura parmi eux nos futurs collaborateurs. Wir haben sehr viele französische Marken hier. Und die Unterschiede sind vor allem in der Herrenabteilung groß. In Deutschland sind rosarote Hemden als klassisches Bekleidungsstück überhaupt nicht üblich. Wenn, dann sind es weiße Hemden oder hellblaue. In Deutschland ist anders gemacht als in Frankreich. In Frankreich sind die Anzüge viel leichter, oft ohne Futter. Dann gehen wir eine Runde und dann zweite Etage. In Deutschland ist es allerdings so, wenn man mal was entschieden hat in Deutschland, dann muss es so laufen. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, es war wirklich sehr interessant. Wir haben viele neue Eindrücke gewonnen und haben auch zugesehen, wie die Mitarbeiter hier so miteinander auskommen, was hier verkauft wird, der Unterschied zwischen einem französischen Kaufhaus und einem deutschen Kaufhaus. Aber was wir ein bisschen erstaunlich fanden, waren die, äh, äh fanden, waren die hohen Preise von einigen Artikeln. Ich fand den Tag eigentlich ganz interessant, da man sehen konnte, wie eigentlich das alles aufgebaut ist und das ganze System von einem Einkaufszentrum. Und es war hier auch sehr informativ, man hat wirklich viel über diesen Betrieb gelernt und es war wirklich sehr lehrreich, mal auch hinter diese Kulissen zu gucken. Und bis zum nächsten Mal beim Entdeckungstag.